え何ですかえなんで怖い顔してるんですかえあなたの心にいるハートあなたの心にいるハート台湾の皆さんはじめましてコンパイルハートのバーチャル YouTuber のいるハートです この度はイルハートをこんな素敵な場所にご招待いただきありがとうございますイルハートはバーチャル YouTuber として日々歌を歌ったりゾウさんのモノマネをしたり電流に合う食べ物を探したりしてるゲームが大好きなバーチャル YouTuber ですもしね興味がある人はぜひ Twitter とか YouTube で「イルハート」って検索してみてくださいさて今回は イルハート in 台湾ということで台湾といえばイルハートタピオカミルクティー大好きなんですいや今ね日本でタピオカドリンクめちゃくちゃ流行ってますけれどねイルハートねもっともっともっと昔からねタピオカミルクティー大好き きなんですよ、まあ、正直ねタピオカを飲むためだけに台湾に行きたいとも思ってますそうなんか最近とかはタピオカミルクティー以外にもなんか黒糖タピオカとかチーズクリームみたいなのがねいろいろあってなんかね毎回何頼もうかなってめちゃくちゃめちゃくちゃ迷ってます <laughs> なんかねもしよかったら Twitter とかでタピオカ以外のねおすすめの食べ物とか飲み物とかあっ 教えてもらえるとすごく嬉しいですああちなみにあの辛いものよりは甘いものが好きですというわけでバーチャル YouTuber のイルハートでしたああとこの後にねイルハートのオリジナルソング「トワイライトハート」を流れるのでぜひぜひ聴いていってください台湾の皆さん あのですねあのあのこれはいいですねあのこれはですねあの台湾の人がもしよかったらイルハートちゃんどうですかって言ってくれてやったんですよいや別にさあれですよあの内緒でやっただけで闇営業とかそんなさ君失礼じゃないか <laughs> こ倉の何がおかしいんですかコンパイルハートのバーチャル YouTuber のいや別にハートですコンパイルハートのバーチャル YouTuber のイルハートです別にあのあれですよ公式とは言ってませんからねあのコンパイルハートかっこ非公式かっこ閉じってことですよいやあのなんだかんだでねこれはねイルハートは悪くないですよ やもうこうなったらね Twitter 投票裁判やってやりますよどっちが正しいかねイルハー島のみんなに決めてもらおうじゃないですか望むところですよその代わり私が勝ったらタピオカを飲む会やってもらいますからねイルハートの皆さんツイッターでイルハートが正しいかここのクソスタッフが悪いか投票してくださいイルハートのみんな 分かってるよね大好きえっとイルハート夏休み何してて <laughs> え待って待って今夏休みの話するんですか <laughs> えなんか秋の食べ物の話とかしませんでしたけど <laughs> えなんでそのタイムスリップ的なやつなんですかいや 夏休みはえなんか生放送とかどうなんかの動画で話した記憶もしなくもないんですが家から出ませんでした <laughs> えー、あと何ね本当にそれしかないああとねあとねあれやりましたイルハート人生初の格ゲー <laughs> あのあれですあのプロの人に怒られるあのレバーとかガチャガチャガチャガチャガチャボタンガチャガチャガチャガチャガチャっていうやつを やったんですけど意外と強かったんでもしかしたらいろはたには格ゲーの才能があるかもしれないなと思った夏でした以上 <laughs>